بالدعوات السلفية وأقول لهذا ما سبق لست قياديا في تنظيم ولا حزب ولا فرقة ولا جماعة أنا طويلب علم على منهاج النبوة إن شاء الله جل وعلا ولست من الدعوة السكندرية في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير بل أنا ضده حتى يفيئوا إلى منهاج النبوة ويدعوا الحزبية والمخالفة لمنهج السلف وأقول لصبي البغدادي ومن معه من الخوارج يا كلاب النار إلى متى تقتلون المسلمين وتدعون الكافرين إلى متى تعيثون في الأرض فسادا وتعبثون بمستقبل الأمة ومصيرها لقد أعلنت الإدارة الأمريكية أن القضاء على تنظيم داعش لن يتم قبل ثلاثة أعوام على الأقل إذا يا كلاب النار أنتم فزاعة الصليبيين يمدون لكم في حبال المكر ويستبقونكم وأنتم ترتعون في أودية الوهم أنتم ذريعة هؤلاء وغيرهم لسرقة ثروات الأمة والاعتداء على أرضها وأبنائها يا كلاب النار أنتم تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا يا كلاب النار زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربعه وأفوض أمري إلى الله